neighbors, property, my people, ladies and gentlemen, sisters, fellow felonies. Don't get it twisted. Isavata tupita matokeo tukiona siku ya Alhamisi kuanzia kumi na mbili kamili mpaka kumi na mbili na nusu jioni. Toa hizi posti wako wa kipindi STUWY hivyo imekaa leo studio bwana. Katika kipindi chetu tumebahatika kuwa na ugeni wa CEO content creator Black Girl Fashion pamoja na Tomorrow FM anajulikana kama Rich Phil Msambati. Tutakuwa naye studio, tutaungana na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Karibu sana studio bwana Rich Phil, tuweze kuzungumza na naye. Karibu sana mzee wangu. Ah, karibu sana studio ndugu yangu. Shukrani. Asante. Um, kama nilivyokusha kutambulisha kipindi is a vibe ambayo inakujia kila siku ya Alhamisi 12 kamili mpaka 12 nusu jioni. Tuna mgeni studio, nishatambulisha kwa majina, sasa inawezekana madirectors wameweza kutubadilishia mgeni, kwa naomba aweze kujitambulisha kwanza kwa majina kabla tujaendelea na session. Karibu ndugu yangu, aweze kujitambulisha. Thank you. My real name ni Richard, lakini watu wamezoea kuniita kama Rich Felem. Okay. You already know. Okay. Thank you. Asante bwana Richard almaarufu kama Rich Films, karibu sana. Naomba nikukaribishe tena Feel at Home, though sio nyumbani, lakini Feel at Home ndugu yako. Thank you. Kuna vinywaji hapa eh, kwenye tebo yetu, unaweza kidogo ukapata kwa ajili ya kulainisha koo. Ah, moja kwa moja tuende kwenye masuala ambayo nimekuandalia siku ya leo, kwa sababu inabidi tukujue kiundani, si ndio? Sure. Tukianza, mimi ukizungumzia, ukinizungumzia mimi na of course I go by the name Abdurashid Hamza Rashid. Mahamba ni majina ya vyeti, majina yangu ya cheti cha kuzaliwa yeah, yeah. lakini almaarufu kama deal unapopewa Dupi. kimtaja Dupi bwana, is all about entertainment. Sasa wao umenitambulishia majina mawili Richard pamoja na Rich Feelings. Sasa I want to know who is Richard and who is Rich Feelings na tofauti yao ni ipi? Yeah. When you speak about Richard, ni mtu wa kawaida tu, normal, normal person, mtu wa kawaida tu, lakini ukiongea about Rich Feelings una comprise vitu vingi sana you know ni mtu ambaye anakuwa na, na, base katika entertainment, mambo ya fashions, music and everything, pia na kuwafanya watu ambao they have dreams ku turn the vision into vision watu waone the experience. That's all. Okay, asante, tumeweza kufahamu. Kumbusha tu mpenzi mtazamaji, kama alivyokwisha kujitambulisha ni bwana Rich Feelings. Sasa kwa sasa hivi naomba nizungumze na Rich Feelings. Bwana Richard kidogo tumsahau, kama alivyokwisha kusema, ni mtu wa kawaida. Sasa studio ni hatuna mtu wa kawaida, tuna Rich Feelings kama CEO, o, uh, content creator wa Black Elgan Fashion pamoja na Tuma Wall of Fame na mambo mengine ambayo tutakuja kuyajua huko mbeleni. Sasa Bwana Richard, uh, yes. Bwana Rich Feelings, kujua safari yako kifupi, ulianzaje? umewezaje kuja hapa, umefikaje hapa ulipo, safari yako kidogo, little background ya safari yako katika hili jina la Rich Felix tuweze kujua, kwa sababu umetuambia a lot of stuff, inspiration, uh, music, fashion, trends. I want to know kidogo safari ilianzaje hadi ukajikuta upo hapa na uliwezaje, what the motive behind kaweza kutani into Rich Feelings ambaye nimekuwa naye studio hivi sasa. Nashukuru kwa swali zuri ndugu mtazamaji, lakini I need to quote one of my friend and Scott always huwa ananiambia kwamba Richard, kama unataka kufanya kitu na ukafanikiwa, anasema don't skip the chapter, you know na always huwa anafikiria sana why anasema don't skip the chapter, you know. Mimi nimeanza movement long time ago, back in the days nilikuwa nauza nguo kawaida tu, unaweza kuwa na nguo moja, una nguo mbili au form 4 nakumbuka O level nimesoma Distinguished Secondary School, utakuta unavaa kitu, unavaa suruali, unavaa shirt watu wanapenda oh, Richard, naomba niuzie hichi kitu no? <sighs> Asa wai, yani ni kila nikivaa kitu mtu anakuwa nakipenda. Naweza nikavaa kiatu kizuri, mtu nakwambia brother, naomba niuzie no? Kwa sometimes nikasema da, sometimes labda nichukue viatu vingi niwe navyo nika nawauzia watu kwao hapo sasa ndo the issue ya kufanya business about fashion ikama into existence kwamba I have to do times for kwa watu ambao wananizunguka ili niondoe sometimes ule usumbufu. Sometimes unaweza kuona kiatu kizuri mtu akaja akakichukua. Unasema niuzie, you know? Understand. Yeah. Kwa ndo hapo sasa tukaanza na background ya Rich feeling ikaanza hapo. Lakini background ya Rich feeling imeanza mbali nakumbuka nilikuwa nasoma advance mimi advance nimesoma boyzini kasoma boyzini i have my friend anaitwa Anscott back in the days nilikuwa naandika sana script script about movie and everything sawa asa si tulikuwa na prep mpaka ya saa tano sasa prep ya saa tano kuimaliza mpaka saa tano ni parefu you know kwa ikifika saa nne na nusu monta alikuwa anapenda kusema ah, oh Arichi hebu kama una kitu cha kuongea ongea kuna mshikaji wangu anasoma CBG, you can't imagine. Mimi nasoma CGL, lakini ikifika saa 4 na nusu lazima aje kuni kuniangalia. Na kile kipindi ambacho anakuja kuniangalia ndio kipindi ambacho mimi I have time sasa ku, kuwapa watu ambao kitu I have in my my own. Umeona? Na most of time nilikuwa naongea vitu boss about life, about maisha and everything. Sasa kuna siku ambayo my friend amkuja kuniona na ndio kipindi ambacho mimi na produce that word. akisema Richard, mbona unaongea una, una, una vitu ambavyo vinagusa hisia za watu you know? the name of rich feeling nikaanzia hapo mona akasema mi naona kama huo wito rich feeling not richard rich feeling kwa sababu unagusa hisia za watu the origin of rich feeling okay. yeah. okay. Wow, so interesting my friend you know sikuweza kufikiria like the name imetokana na friend na imetokana na, na wewe kufanya kazi kwa sababu a lot of names kwa vijana wengi is all about mwonekano au utani au just wewe unaunganisha mwenyewe unajiita tu aka you know back in days school we used to do that najiona tu menini like yo mimi najiita tu jina scorpion so i don't know stuff like that so to you ni kitu kizuri kumbusha pia na mimi the dupi stuff imetoka huko lakini that's the point for today so i want to know Rich Feelings amejitambulisha, ameanza safari yake kipindi kile, mazungumzo, ameanza kuuza eh, viatu, of course tumeelewa. Sasa tutaka kujua tutaka kujua exactly right now Rich Feelings anadili na vitu gani, tukiacha na story alipoanza, anapolishwa, anafanya nini kwa sasa, ni kitu gani kinachomfanya Rich Feelings aitwe Rich Feelings huyu na tukaweza kumleta studio. Okay, thank you. Right now ukimzungumzia kama ukimzungumzia Rich Feelings unamzungumzia content creator or creative director wa Tomorrow of Fame, one among the page ambayo ni page ambayo inahusiana na vitu mbalimbali, it's all about infotainment, about music, about trends, about lifestyle, a little bit of gossip and scope Ina maana in our university we have different people ambao wame wamebase katika vitu mbalimbali. Kuna photographer, kuna madesigner, kuna watu wanaouza nguo you know, kuna watu wanafanya biashara. They need platform, sawa? They need platform kutangaza biashara zao, na ndio the idea of tomorrow of Fame kuanzia pale you know? For the first time nilianzia Black Elegant as agents ambayo ina deal na na masuala ya modeling, sawa? Modeling sub fashion is lifestyle kwa nilikuwa na feel kwamba I have to have my agency ambayo nitakuwa naitumia ku turn my vision into vision, watu wayaone, waone kwamba Richard anavaa hivi, umeona aba anapenda kitu fulani, waone. That's why nikaanzisha Black Element, lakini Tuma Fame ilikuwa ni kwa watu ambao wananizunguka. I have my friends ambao wanafanya biashara, they need platform kutangaza biashara zao. I have my friend, kuna kina Saidi wanafanya biashara za nguo, afu my sisters wanauza juice kama kina Mary juice Mm. know? Kwa Tuma Hall of Fame is like a platform ambao everyone, mtu yoyote ambaye yupo chuo anaweza kutangaza kitu ambacho anakifanya ili kimbenefit yeye mwenyewe. Umeona? Kwa Tuma Hall of Fame pia ni kwa ajili ya celebration. Sawa, celebration ya watu wote. That's all. Wow. So Somali. Uh, katika maelezo zako umegundua kitu kimoja. Mm, I don't know how to put it, lakini inaonekana una ubinadamu hali ya juu sana sana, kwa sababu wanasema ukiweza kumfikiria mwenzio kabla wewe hujajifikiria, au ukiweza kumfikiria mwenzio katika hali ya kumpandisha wakati wewe mwenyewe hujapanda, ni, ni, ni ubinadamu wa hali ya juu sana, binadamu wa hali ya juu sana sana kuanzisha platform ambayo itaweza kutengeneza platform kwa watu wengine wanaofanya biashara kama ya kwako, umewataja vijana wanauza nguo, wanauza viatu, kuanzisha pia platform ambayo itatengeneza platform kwa wajasiriamali like wanauza juisi na nini, ni kitu kikubwa sana. Yo, job bless you bro. Thank you. Kitu kikubwa sana. So apart from that, yeah, I want to know bro. zikana Uh, pia ni maswali mengi yako mtaani like I know this stuff ya stylist is not easy. Mimi nimekujua as rich feelings katika upande wa stylist, kuvalisha watu you know, uh, the way umeapia. Mi pia thank God Mnyamwezi nimepoa, mikono yako imehusika. Sasa mi nahitaji kujua what the motive behind, you know, kwa nini usinge base tu kwenye, kwa nini hujabase tu kwenye kuuza nguo like nguo peke yake, kama ulivyosema unauza nguo na viatu kwa nini ukajiingiza katika swala hili la ubunifu? I know ni swala ambalo linaumiza sana vichwa Yugami, kuweza kuchanganya rangi, kwamba rangi hii rangi hii rangi hii ukiziweka kwa pamoja inatoa kitu hiki na mtu anatoka, sio jambo dogo. Mzee wangu, ni kipi kilikusukuma hadi ukaona you know what, you know what huku na fit kumzea, nikienda huku kuwavalisha watu mtaishi, afu litakuwa jambo. Okay, swali lako linahusiana na vitu vingi katika real life, lakini kitu cha kwanza ambacho nataka kukiongea ambacho ni very important, hii kitu mimi nimerithi from my mother. Oh, sawa, oh, oh. my mother ni mtu ambaye anashona sana. Okay. Sawa, okay, anashona ana design nguo and everything, anashona suti, nguo za kike and everything. Okay, sawa. Back in the days nilikuwa namwona mama anakata kitambaa anashona, sawa. Mm. Nikaona hichi kitu kama nakipenda, sawa sasa nikawa na, na, na, na use my time, my extra time kumwangalia mama wasi anafanya kitu gani. Sawa? Okay, Sasa tukuta mama sometime akitoka nyumbani tu. Mm. Akitoka tu. Mimi naenda kwa cheriani najaribu kile kitu alichokuwa nakifanya. Oh, kamtundu sana mzee wangu. Yeah. Najaribu na shona labda nitakuwa na nguo yangu nimechana na mimi kama alivyokuwa nachana mama. Oh. You know? Kwa hiyo origin ilianzia pale. Okay. Kwamba kuanza kupenda fashion and everything color grading, kumix color, vile vitu vile nimeishi mimi kutoka kwa mama yangu. Sawa, kwa sababu mama yangu anashona, anashona suti ndio. Kwa kitu kilianzia hapo. Okay. Yeah. Kera sana mzee. Yeah. Na kumpata bi mkubwa ambaye ni inspiration kwako, you know, it's a thing, you know. Ni kitu kipo damuni. That's why naona unafanya kwa nguvu. Um, bwana experience uh, tika mazungumzo tulofanya umemtaja uh, bi mkubwa kwa lugha yetu ya ya mtaa, lakini jina lake heshima ni mama. Mtaja mama kama mtu ambaye alikuwa ni behind ya wewe kuwa hapa, like ulikuwa unafanya vile akifanya, na unaenda unajitahidi una, una, una, unafanya vile alivyokuwa akifanya. So mi nataka kujua like mama anajua ana kijana anaitwa Rich ambaye anafanya hiki ambacho kimemfanya tuwe naye studio. I mean anatambua kama kijana wake ni stylist na ni kitu ambacho anakipenda na anatamani kimfikishe mahali fulani, anajiona kikimfikisha mahali fulani. Umeongea roho ya mama katika katika my, my career as a stylist. Mama anajua wow. Wow. anajua kama mimi mama yake napenda napenda this wow. issue ya kuuza nguo na everything, napenda nguo, napenda kupendeza and everything mm. pia ni kitu ambacho na, na, na, na believe kwamba naweza kukifanya kwa sababu Ukiangalia hata form 4 mm. watu waliopata cheti cha usafi pia nilikuwepo. Oh, sana. Na saba pia nilikuwepo. Oh. Pia ni kitu ambacho ni kwa familia kwa sababu mimi nimepata cheti cha usafi na mm. saba okay. form 4 nimepata. Okay. My young brother Robinson pia naye amepata cheti cha usafi. Okay. My young brother mwingine Rodrick pia naye amepata cheti cha usafi. Wow. Kwa ni something ambacho ipo kwenye family wow. kupendeza, kupenda about nguo and everything ni kitu ambacho tume tumerisk kutoka kwenye familia. Kwa hiyo mama anajua kwamba watoto wake wanapenda that issue. Wow. mzee wangu, sikujua kama <laughs> haya mambo maanza zamani mzee wangu, ila hongera sana. I mean, hivyo vitu utamwonyesha pia, utaonyesha familia na kizazi kitakachokuja. It's all good. So me, no, tuende direct kwenye kwenye business. Tumezungumza mazungumzo mengi, let's direct to the business. You know, Uh, business ina challenges nyingi right but we have to do it as you, you're doing takujua mzee rich feelings as uh, stylist ambaye anafanya hiki ambacho anakifanya kila siku tunataka kujua mtaji ulianzaje kwa sababu ni swala ambalo linazungumzwa lina, lina, lina sana mtaani mtu anaweza akaona akaogopa lakini sikana hadi milioni milioni mia tatu laki you know, hadi ufanye so I want to know ulianza na mtaji kiasi gani na ilikuwa ni mwaka gani unaanza rasmi as a stylist? As a stylist kuwa ina maana kuwavalisha watu. Mm, sure, sure. Mm. Sawa. Kuwavalisha watu automatically nimeanza first year. No. Nilianza hapa chuo. About mtaji nilianza na mtaji mdogo sana. Sio mtaji mkubwa sana. Nadhani kitaji au tunaweza kushangaa kwamba nilianzaje na mtaji ambao ni mdogo sana. Okay. Lakini nakumbuka nilianza na mtaji elfu arobaini. Wow. <laughs> wow. elfu arobaini na hapo I do remember nilikuwa na ishirini I was calling my girlfriend back in the days, kipindi sana, tuna almost kama one month, niko mpaka nikaongea kwamba I need 20 20k mm. nataka nikadu my stuffs okay. Akanitumia, lakini that money kwenda kununua masweta and I do remember hiyo ndo nilianza kununua masweta mm. so, nimenunua masweta nakumbuka ilikuwa masweta kama nane kwa nilianza na masweta nane nikaenda kuyauza. Mm. Baada ya kuyauza ile mafuta nikaona watu wameyapenda. Kwa my first kitu cha kwanza kuuza ilikuwa ni masweta. Oh, okay. Nianza na 40 very simple. Siku skip the chapter kwamba ni, nianze ku bother myself to ku find mtaji mkubwa milioni ngapi no. Nianza na kitu ambacho I have kwa sababu I believe myself kwamba si skip chapter nitafika sehemu ninayotaka kufika kwa sababu I believe in myself kwamba naweza and i have the energy to put. Kwa hiyo tumia ongera Oh, sana mzee. forobaini ni jambo ambalo heno eh, mimi mwenyewe sijatarajia kama utataja shilingi elfu arobaini kwa sababu ni pesa ya mtu anatumia one week. Ukimwambia mtu elfu arobaini mtaji inaumiza kichwa, unaweza ukaitwa inspiration wa mtandaoni, lakini <laughs> this thing I believe that this thing So um, me want to know, want to know like ni mwanafunzi right? Sure. Mwaka tatu education kama sijakosea. Nataka kujua unawezaje kumanage um, maisha yako ya, ya, ya biashara as a stylist, as a businessman, unauza nguo hivyo na maisha yako ya shule. As you know, mwaka wa tatu kuna vitu vingi, kuna research, kuna vipindi back to back. How do you manage? the calls like, yo, I wanna do a photo shoot. So njoo nivalishe. Lakini pia nguo, unajua unafanya delivery ya nguo kwa watu unawezaje kumanage hilo jambo na haliku haribu labda kwenye masomo halipunguzi performance yako shuleni? Thank you. Na hilo swali zuri na sikutegemea kama utaniuliza kwa sababu ni something ambayo ni essential, ni very confidential. Lakini always challenges what makes life interesting. Sure. And overcoming them is what makes life more meaningful. Sure. Challenge always zipo pale katika maisha. Sawa. Sawa. Na nasoma na pia biashara pia ya family. Kwa in any ways I have to make sure kwamba ingia darasani at the same time kuna watu ambao they need photoshoot kama hivyo kipindi cha muda wa darasani you know lakini huwa na I have my timetable I have my wish list per day sawa so, kwa mfano mwezi wa tano I'm going to mwezi wa tano naangalia vitu gani natakiwa nifanye kwa mwezi wa tano kama kuna watu ambao they need photoshoots, huwa na consult mapema kwamba kama unataka photoshoot mwezi wa tano, nipe information mpema kwamba nianze kuandalia nguo and everything mm. ili ni avoid zile unnecessary unnecessary zile challenge ambazo naweza kuzipata kwa vitu kwa kawaida. Okay. Lakini challenge ni kubwa sana kwa sababu tunasoma pia ni kitu ambacho ni very important. Mm. Wazazi wametuleta kwa ajili ya this issue lakini vitu vingine we are doing for passion, lakini pia we don't hatutakiwi kuvifanya uh, tuwauze wazazi kwao. Ni challengeable, lakini tunamshukuru Mungu tuna, tuna push. Oh, that's nice. Uh, mpenzi uh, mtazamaji wa kipindi wani as I told you before, a Vibe ambayo inakujia kwa muda tajwa 12 kamili mpaka 12 na nusu kinakujia wani studio. Uh, tupo na mjeni julikana kama which Film, kashajitambulisha hapo awali ni CEO eh, content creator wa Black Elegant Fashion pamoja na Chuma Wolfem ambaye pia ni stylist. So tuko naye studio kuweza kujua mawili matatu kutoka kwake. Uh, wadhamini wa kipindi uh, ni Mega Studio, the man behind the camera Uganda kama Rockman au Patches ambaye anahakikisha sisi tunaonekana katika kideo kama hivi unavyotutizama. Back to the question ndugu yangu. Um, kuulize swali moja. Uh, unajiona wapi baada ya miaka miaka mitano mbele you know as we said una eh, day schedule if you have a day schedule I'm, I'm sure una plans pia una dreams umeziandika hujaziandika so how do you see yourself after five years to come every human being ana, ana, ana goals and dreams ambazo amejipanga ili kuzi, kuzi make into, into reality lakini always the way to, to success ku yani njia ya kufika mafanikio always it's not easy yeah, yeah. Sawa? Yeah. It's not easy kama watu tunaofikiria yeah. kwamba utafuta utafuta utafuata this way utafanikiwa. Unaona? Challenges zipo nyingi sana lakini after miaka mitano ni mingi sana. Mm. <laughs> Me feel like nikimaliza tu chuo after one year mm. najiona mbali sana, miaka mitano ni miaka mingi sana. Ah. Kwa after one year tu kuna there somewhere anajiona as rich feeling as a stylist not a stylist professional stylist wow. but kwa pia nimesoma you know? <laughs> sure sure sure yeah that's right sure sure kwa baada ya miaka mitano pia namshukuru Mungu ni nimeenda I feel the gum too kubwa sana Oh, I like that confidence ndugu yangu, you know. Kuuliza swali swala miaka mitano umelipunguza hadi mwaka mmoja, afu kajibu kwa confidence ya juu sana kwamba mwaka mmoja unajiona mbali ni, ni, ni, ni, ni confidence ya hali ya juu sana. I'm not so sure kama wakipi umeaminia like mpaka ukajiona utakuwa hapo, ila it's a great energy. Mimi na I wish you all the best. Naamini pia watazamaji wanakutizama, mashabiki zako they wish you all the best and they, they will keep supporting you right as we're doing right now. So uh, let's skip that chapter ya business na nini. Oh, by the way, before what do you want to tell? Unaweza kuambia nini vijana ambao wako chuoni ambao pia sio wanachua wanatizama hivi sasa hivi, ambao pia maybe ni washabiki zako, sio mashabiki zako wanajishughulisha, hawajishughulishi, anatamani kufanya lakini anaogopa. You know challenge are there, right? Anaogopa like I can do this, maybe I have no capital, maybe I can't, you know, <laughs> mimi kabisa, people will pursue me. Una kipi cha kuambia? About the advice kuhusu personal personal stuff za mtu mwenyewe as, as individual person, mtu mmoja mmoja Unajua kuna kitu ambacho as human being unaweza kuwa umekiweka. Kwa mfano nikikumbuka back in the days form 4 nakumbuka hiyo form 4 form 3 tulikuwa tumetoka nyumbani, mtu akija shule for the first week anakuwa anaandika timetable, you know timetable kwamba Jumatatu nitafanya hichi, Jumanne nitafanya hichi, Jumatano nitafanya hichi, Alhamisi the whole day, the whole week nitafanya nini, lakini hawezi kuviccomplish vitu mm -hmm kama vijana tunakosa energy yeah. ya kupushi vitu ambavyo tunaviamini yeah. tunakuwa ni watu ambao tunaishia kwenye kuongea sawa so, mm. kwamba mimi i wish one day niwe mtu fulani lakini ile energy kupushi vile vitu vyako inakuwa ni ndogo sana mm. kwa sababu kuna kuna internal conflict ya binadamu ya mtu mwenyewe kama mtu mwenyewe anakuwa na uoga mm. sawa so, kwa sababu as human being we are inherited of afraid umeona afraid of failure kwamba je, kitu ambacho mnachokifanya mtafanikiwa? Afraid of being alone, kwamba je, kitu mnachokifanya na I'm going to be alone, sina mtu wa kunisupport, nitafanikiwa? Afraid of unknown feelings, kwamba je, sometimes unaweza kufanya kitu lakini feelings zako zenyewe zinakwambia hapa nipo katika mazingira ambayo ni tofauti. Umeona? Yeah. So it's up to, to, to a person kupanga kitu na kukimake into accomplish, to have that image tupunguze maneno sawa mm. tufanye kazi oh. so everyone anatakiwa ameki vile vitu vyake into practice sawa oh, yeah. tupunguze maneno kwamba mimi nitakuwa mtu mkubwa nitakuwa navalisha watu wengi no. sawa okay. Oh, unaongea leo unaongea na your friend kwamba my friend dupi nataka nifanye kitu fulani sometimes you have to be cool vile vitu tuvione lakini most of vijana wengi tunakuwa tunaongea sana lakini if you make into practice inakuwa ni vigumu. Kwa hiyo I think to make things into practice na to have the same energy kupush vitu ambavyo unaviamini unavifanya kwa intrinsic motivation unaweza mm. kufikisha mbali. Wow, maswali mzee. Okay, um, as a kijana umemsikiliza Bwana Rich Films ambaye ni kijana pia, kijana mtizama hivi sasa, inspiration ya vijana wengi you know. Ametuambia safari yake, amekupa neno as you know, just don't give up. As long as unafanya just keep doing it, you know, hamna kitu chepesi from my pa, my, my, my, my, my attitude or my perception in life, hamna kitu chepesi, you know, so just keep doing it. Kama unafikiria kufanya, kama unafanya, kama una uoga, we fanya, halafu mashabiki wako na watakupata na supporters wako watakunena. Ah, sasa ndugu yangu yeah. kuna kitu kimoja ambacho kina kina kina ni common of course we know it I ah, know you know it too. Ukifanya kazi ambayo inahusiana sana na, na, na, na, na na mavazi inahusiana na na chakula sana sana mavazi picha na mavazi inamaanisha wateja wako wakubwa ni wadada right? Sure. So kama wateja wako wakubwa ni wadada, I know, as a stylist <sighs> unapitia changamoto gani? Changamoto gani unazokutana nazo as you said, uko katika relationship very very committed, umemtambulisha kama mke na mtoto mmoja. Ni changamoto gani unazipitia hapa unapopigiwa simu na dada simu nyingi sana, stress nyingi sana? Yo, I want to do a photo shoot tomorrow. Unajua kuna ile nikao fulani hivi <laughs> dada kaachia, unajua namna fulani. Unawezaje ku handle that situation na uka uka, uka, uka, uka stay safe kwa mama watoto na isilete tafaruku kwenye mahusiano yako? Yeah, of course hilo ni swali ambalo linaenda direct na lina relate na maisha yangu sometimes unaweza kufanya partnership na mdada sawa simple photoshoot sawa okay. sasa baby mama mbona ili pose ilipo hivi <laughs> mbona kama umemsogelea sana sometimes kuna kuna kuna girls ambao wanafanya photoshoot they're very cute mashallah maswali mengi ya kuuliza kwamba anajua kwamba wewe ni mnyamwezi kwanza hata mwanamke unaefanya unajua what's kitu gani unakifanya wanawake unatakiwa tu understand na goals ambazo umeziweka after all huwezi na wanawake wote okay manake wapo wote, lakini kuna watu wengine wanapenda kipaji chako okay. wanapenda kipaji chako kichana na mapenzi, they're not there for mapenzi okay. they're there kwa ajili ya kukusaidia ku accomplish your passion and, and your goals. I understand. Kwa wanawake wengi wapo pale, sawa, ni wazuri, they cute. Okay. Lakini some of the girls yeah. they're not there for love. Sure. Then wana, wana, wapo pale kwa sababu wanapenda kazi yako, wanapenda kile unachokifanya. They have their boyfriends. So, sababu kuna watu wengine kama wanapendeza wanapenda wanapenda mm. Ukianza kuaplikia mambo ya mapenzi wanaona kubwa sana sometimes pia inaleta inaleta matatizo conflict kwenye relationship, lakini I'm there kum kum encourage my baby understand kwamba this is work. ni vigumu sana lakini ata understand kwa sababu ndo maisha ambayo tumechoose. Yeah, sure, sure kitu ambacho hakikupi challenge it won't, it won't change. Kwa hiyo inanipa challenge, I thought itanibadilisha. Understand. So, understand. Um, <clears throat> namba maswali yanofuata tujibu tu very short. Sure. Yes or no? Ndio. Ndio hapana. It's just a real game. Uh, ushe kuchit Ndio hapana. Oh. <laughs> okay. ushe kufanya uh, photoshoot ya bure like you know ukamvalisha mdada bure? imekutokea imekutokea Okay. Um, <clears throat> tumezungumza mengi sana bwana Rich Films eh, kuhusiana na biashara zako what you doing right now. Naomba nikupe nafasi ya kuzungumza na mashabiki zako na wale ambao sio mashabiki, inawezekana wakavutiwa kufanya kazi na wewe, so I want uh, kwa sekunde mawasiliano yako, namna mambo anaweza kukupata ili waweze kufanya kazi na wewe, lakini pia kuweza kufuatilia kazi zako kiukaribu ki na neno kwao kama mashabiki zako. okay thank you but in few words sometimes many words become meaningless so in few words thanks for everything you've done in such a thoughtful way while out on support in everything they have done in such a thoughtful way they kind of feel their own is more than words i can keep from telling them about my informations weblipata katika ukurasa katika mitandao ya kijamii Katika Instagram unaweza kunitafuta kama rich underscore feelings feelings yenye yeah. z not s. Okay. Pia unaweza kunitafuta kama black elegant fashion. Okay. Pia Tuma of Fame, hizo ni platform zote ambazo unaweza kunipata, lakini katika main page ambayo ni rich feeling utakuta information zote pale, email kama unataka kubook for for is promos and everything. Okay. Everything. Okay. Uh, mashabiki wa uh, HVs na wapenzi watazamaji natazama kipindi chetu Cheza Vibes, sikiliza ndugu yetu, platform zake ni kama alivyozitaja, uh, ni rich underscore feelings yenye zaidi mwishoni, ni pia unaweza ukampata kwenye peji ya Instagram kama Black Elegant, lakini pia kwenye tuma underscore underscore off underscore unaweza ukapata huko na ukapata maelekezo yoyote. Uh, what I can say, thank you bro. Thank you for coming to the session. Imekuwa safi sana kuwa na wewe. Oh, my man, man Rich Films. Oh, Norwegian. Let me call Rich Films. Thank you for coming to the session bro. It has been a pleasure to have you today. Naamini uh, wapenzi watazamaji wataenjoy wa, lakini pia wanaenjoy kwa kile ambacho wamejisikia kutoka kwako. Ni mengi wamejifunza, ni mengi wamefurahia. Uh, to my side imekuwa ni kipindi poa sana. So thank you for coming forever humbled and grateful. man. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Be good. Yo, ladies and gentlemen, as we said before, as we started, unajua kile lilokuwa na mwanzo alikuwa si mwisho. Tumeanza kumi na mbili kamili mpaka wakati huu ambapo tunakwenda kumaliza kipindi chetu pendwa kabisa kinachojulikana kama Isavai. Mgeni studio alikuwa na Feelings ambaye ni CEO wa ni content creator wa Black Elegant Fashion pamoja na Tuma Wall of Fame. Uh, lakini pia ni stylist so tumezungumza naye na well, I wanna say that don't get it twisted you know it's a vibe time once keep it on expect more creativity more entertainment more refreshment today tumefanya about creativity and entertainment of course we got some refreshment so stay tuned kipindi kijacho you never know nana atapepo studio siwezi kumaliza nitakuwa mchoa fadhila kama nisipotaja wale ambao wamefanikisha kipindi kiwe hivi au kipindi kienda hewani siku ya leo big big shara out kwa wadhamini wakubwa ambao ni mega studios kiongozwa na bwana Jomega pamoja na Rockman, lakini pia bado ni appreciate ndugu yangu mbaya kabisa kwenye statues na hizi shot bwana visual julikana kama Rockman ambaye yuko behind the camera. Bibi Kishara tuka Rockman julikana kama Rock Chache the man behind the camera ambaye amehakikisha tunaruka kideoni, lakini pia timu timu nzima ya, ya, ya, ya Black Elegant kimzima nzima ambayo ina ina ina inatengeneza kuya ya a na kisha is yenda yao inaenda hewani mamen men Chirigati mamen men Scott uh, mama la mama Vimani Vanessa na watu wote ambao wamekuwepo kwenye session kuhakikisha kila kitu kienda sawa. Thank you for coming. Yo, siwezi kumaliza pasina kwa appreciate Mnyamwezi niloipa. Unajua napoa Kinyamwezi, Mnyamwezi sio kushine tu, lakini pia nitaka upoe hivi vyote bwana. Ukitaka vitu vikali kaa hivi hapa vinapatikana kwa mgeni ambao tuko na studio siku ya rich feelings you know, hamakisha muonekano wangu unakuwa smart. So nawe kama unataka kuonekana smart, itakuwa mjanja kwenda na trends za mavazi kama mimi, just link up with rich feelings. You know what? Ama usije double be the most expensive MC wewe.